Pode explicar, por favor. O que, que aconteceu, então? Meu filho precisou de, do SUS, precisou do INPS, deixaram ele morrer lá no, no, na, na, UPA. Ficou 16 de internado. Eu tive que entrar na justiça para ele receber um, a, a, vaga pela justiça. A, quando a, o leito veio, ele tinha morrido um dia antes. Não precisava mais. Agora a prefeitura quer derrubar a casa dos restos filhos. Eu tenho sete filhos. Quer derrubar a casa sem indenização, sem nada, nas plantas que eu plantei. Eu fui mais bem tratado na ditadura do que agora. Ditadura disfarçada! Sai fora! E não é luta de jovem não, é de jovem, de pai sofrido! física é assim. O que a gente faz, reivindicamos o nosso direito. Cadê eu, covarde. Aí, velho, eles vão pegar a galera e... Aí, ó. Ah, não. Cubano. Pensar no respeito. A polícia militar está devolvendo a cidade a vocês. Estamos prendendo os criminosos. Estamos prendendo os baderneiros, os ladrões. Estamos devolvendo a cidade a vocês. Polícia Militar está ao lado de vocês, garantindo a segurança, a tranquilidade. A Polícia Militar está devolvendo a cidade a vocês, pessoas de bem. Estamos retirando os criminosos, os assaltantes, os bandidos. Estamos devolvendo a cidade ao povo. envolvendo a cidade a vocês, os nossos profissionais que estão trabalhando exaustivamente para devolver a cidade a vocês. A Polícia Militar está devolvendo a cidade a vocês. Estamos retirando as ruas os criminosos, assaltantes, bandidos. Estamos devolvendo a paz, a ordem e a tranquilidade de vocês. Ordem que água mineral geladinha, um real.